Күптән түгел безнең шәһәргә Владимир Владимирович Путин килгән иде. Күз алдыгызга китерегез, президентка шәһәрне күрсәтәләр. Владимир Владимирович, менә бу безнең КАМАЗ заводы, ә бу безнең Санрай-Сити. Бу безнең Сидоровка. А бу безнең Яңа Чыршы. Хәр кеше бала чагында әнисенең киемнәрен киеп караганы бардыр. Матурым, мин кайттым. Матурым, син миңа ашарга пешердеңме? Әйе. Матурым, синең тавышы белән нәрсә булды? Мин ширләдем. Ә. Эх, беләсеңме нәрсә бүген эштә булды? Матурым, син кем белән сөйләшәсең? Кем бу? Сәләмәти. Мин сиңа хәзер күрсәтәм. Февраль башында мәктәпләрдә шундый хәл күрергә мөмкин. Дәк, нәрсә карыйсыз? Мәктәпне карантинга япмыйлар, языгыз. Крестный отец. Мула. Планета обезьян. Бегельме. Поворот не туда. Уфа. Я легенда. минтимер, Шарипович Шаймиев.